ماي فريند ماي فريند سيد تبلي تحشي فيها تحشي فيها يا عباد يا عباد ماي فريند سيد تبلي يس تحشي تحشي فيها تحشي فيها يا عباد يا عباد اه سيد آه. منور يا شيباني منور يا شيباني نوري يا شيباني يا شيباني اه اه, آه،, آه. سيد تحيه لخويا الناتشا تحيه لويا تحيه اه سيد تحيه لهيا لخويا لخويا الناتشا الناتشا ورامي ورامي واحمد واحمد ومسلم ومسلم وكنعان وكنعان والعكروت والعكروت والكرك والكرك والكرك وخير العري سي سي العري العري العري العري العري Okay, if you want to speak Arab, I will teach you, okay? You will be very good, better than me. Oh! تحشي فيهم يا عبيد، قلنا تحشي فيهم.